নমস্কাৰ দৰ্শক সকল মজিলা ফায়াৰফক্স ইন্টাৰফেস আৰু টুলবাৰসৰ স্পোকেন টিউটৰিয়েলৰ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি ফায়াৰফক্স ইন্টাৰফেস আৰু টুলবাৰসৰ বিষয়ে শিকিম এই টিউটৰিয়েলত আমি উবুন্টু 10.04ৰ কাৰণে ফায়াৰফক্স ভাৰ্চন 7.0 ব্যৱহাৰ কৰিম আহক আমি এতিয়া ফায়াৰফক্স ইন্টাৰফেসটো চাওঁ এটা আধুনিক ব্ৰাউজাৰত থাকিবলগা সকলো ফিচাৰছ ফায়াৰফক্সত আছে Mozilla Firefox ভালকে ব্যৱহাৰ কৰা শিকিবলৈ এজনৰ ইয়াৰ প্ৰতিটো ফিচাৰৰ জ্ঞাত হ'ব লাগিব Mozilla Firefox ইন্টাৰফেচক স্পষ্টকৈ ছয় ভাগত ভগাব পাৰি সেইবোৰ হৈছে menu bar navigation tool bar bookmarks bar side bar status bar আৰু কণ্টেণ্ট এৰিয়া আহক আমি এইবোৰক এটা এটাকৈ চাওঁ আৰু এইবোৰে কি কি কৰে শিকোঁ File menuত ক্লিক কৰা যাওক আৰু New Windowত ক্লিক কৰক। এখন নতুন উইন্ডো ওলাব। বহুতৰে তেখেতলোকৰ ব্ৰাউজাৰত সৰু আখৰ চাবলৈ অসুবিধা হয়। সেয়ে আমি পেজখনত View Zoom আৰু Zoom Inত ক্লিক কৰি ডাঙৰ কৰো। নতুবা আপুনি Ctrl++ টিপিব পাৰে। এইটোৱে আখৰবোৰ ডাঙৰ কৰিব। আপুনি মজিলা ফায়াৰফক্সৰ কোনটো ভাৰ্চন ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো জানিবলৈ Helpত ক্লিক কৰি About Firefoxত ক্লিক কৰক। Firefoxে নিজে নিজে হোম পেজ দেখুৱায়। কিন্তু আপুনি বিচৰা ৱেব পেজটো হোম পেজ হিচাপে পাবলৈ Edit আৰু Preferencesত ক্লিক কৰক। Windows ব্যৱহাৰ কৰা সকলে Tools আৰু Optionsত ক্লিক কৰক। General tabot, হোম পেজ ফিল্ডত ক্লিক কৰক আৰু www.yahoo.com বা আপুনি বিচৰা ৱেব পেজ টাইপ কৰক এতিয়া আপুনি হু হাতৰ তলৰ কোণত থকা ক্লোজ বাটনত ক্লিক কৰি ফায়াৰফক্স preference window বন্ধ কৰিব পাৰে আপুনি ৱেব পেজখনত কিছু নিশ্চিত শব্দ বিচাৰিবলৈ এডিট মেনু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এড্ৰেছ বাৰত টাইপ কৰক www.google.com এডিট আৰু ফাইণ্ডত ক্লিক কৰক browser window তলত এটা সৰু টুলবাৰ দেখিবলৈ পাব টেক্সট বক্সত গুজৰাটী শব্দটো টাইপ কৰক আপুনি দেখিব যে পাঠটোত গুজৰাটী শব্দটো স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যেতিয়া এখন ৱেব পেজত ডাঙৰ টেক্সটৰে শব্দ বিচাৰে এই ফাংচনটো খুব সহায়কাৰী হয় এইটো বন্ধ কৰক ইয়াৰ নামটোৰ দৰে নেভিগেশ্যন টুলবাৰে আপোনাক ইণ্টাৰনেটেৰে নেভিগেট কৰাত সহায় কৰে Navigation bar হৈছে এটা ডাঙৰ text box, যত আপুনি চাব বিচৰা web page address type কৰে। এইটোক URL বা address bar বুলি কয়। URL অত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াত আগৰে পৰা থকা address delete কৰক। এতিয়া type কৰক www.google.com। Enter key টিপক। আপুনি এতিয়া Google homepageত আছে। Back arrow iconত ক্লিক কৰি আপোনাক আকৌ আগতে চাই থকা পেজটোলৈ ঘূৰাই লৈ যাব গুগল হোম পেজত ঘূৰি যাবলৈ forward arrowত ক্লিক কৰক URL বাৰৰ সোঁহাতে ঘৰৰ আকাৰৰ নিচিনা এটা আইকন আছে আপুনি যিয়ে ৱেব পেজত আছিলে এই বাটনটোৱে আপোনাক ডিফল্ট হোম পেজলৈ ঘূৰাই লৈ যাব এটা নিৰ্দিষ্ট চাইট বা এটা সাৰ্চ ইঞ্জিনৰ পৰা ব্ৰাউজ কৰিবলৈ এই ফাংচনটো সহায়কাৰী হয় হোম পে'জ বাটনত ক্লিক কৰক আপোনালোকৰ মনত আছেনে যে আমি হোম পেজটো www.yahoo.com লৈ সলনি কৰিছিলু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে হোম পেজ বাটনত ক্লিক কৰাত আমাক য়াহু হোম পেজলৈ আনে আহক আমি এতিয়া বুকমাৰ্কস বাৰটো চাও বুকমাৰ্কসে আপোনাক সেই পে'জবোৰক নেভিগেট কৰাত সহায় কৰে যিবোৰ আপুনি বেছিভাগ সময় চাই থাকে URL বাৰত টাইপ কৰক www.gmail.com পেজটো লোড হোৱাত URL baror huhate thoka star sin hotut, click korok. Apuni dekhibo je star to halodhya hoi goise. Star to aku ebar click korok. At a dialog box ula ahibo. Folder drop down menu pora, bookmarks toolbar, basi lock. Loika korok je gmail bookmark etia bookmarks toolbarot juk hoyase. Yahoo homepage or jaboloi, homepage iconot, click korok. Gmail bookmarkot, click korok. ই আপোনাক জিমেইল লগইন পেজলৈ লৈ যাব যিবোৰ সাইটস আপুনি সঘনাই চাই থাকে কিন্তু হোম পেজ হিচাপে নিবিচাৰে সেইবোৰ সাইটসক বুকমাৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আমি সাইডবাৰ চাম ভিউ আৰু সাইডবাৰত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত হিষ্ট্ৰিত ক্লিক কৰক আপুনি দেখিব যে বাফালে থকা বাৰত তিনিটা অপশ্যন আছে সেয়া হৈছে টুডে য়েষ্টাৰডে আৰু অল্ডাৰ than 6 months এই অপশ্যনবোৰ সেই কম্পিউটাৰত কেতিয়া কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইবোৰ ভাগ কৰি দেখুৱাইছে মেনুখন বহলাই দেখুৱাবলৈ টুডে আইকনৰ কাষত থকা যোগ চিহ্নত ক্লিক কৰক গুগল হোমপেজলৈ লৈ যোৱা গুগল লিংকটো বাছি লওক চাওক এইদৰে আগতে চাই অহা সাইটটোলৈ ঘূৰি যাবলৈ কিমান সহজ হৈ পৰে সাইট নিজৰ এটা চাৰ্চ ফাংচনো আছে search boxot apuni bisaribo khuja site or namtu type koribo pare. E tetia yak paboloi apunar history burot bisaribo. Search boxot type korok Google. Google homepage pratham falafol hisape ulai. Apuni sidebar or huhator uporo kunot toka horu x in hot click kori sidebar to naika koribo pare. Yar pisot status bare ki kore sawahok. hok. Status bar হৈছে আপোনাৰ browser window তলৰ জেগাখিনি যিয়ে আপোনাক লোড কৰি থকা সাইটটোৰ status দেখুৱায় URL barলৈ যাওক আৰু টাইপ কৰক www.wired.com আৰু enter key টিপক Status বাৰত সোনকালে চাওক ই আপোনাক লোড হৈ থকা ৱেব পেজৰ status দেখুৱাব status bare apunak kisu kotha bujat sahay kore jene kio eta nirdishto site load hua nai e load hote kiman homoy lobo itadi obohekhot ahok content area tu sao yate ji apuni site hoka web page tu bihoy bostubur dekhe yate amar ei tutorial shekh hoise ei tutorialot ami firefox interface aru toolbars or bihoy hikilu a assignment to Sesta Kori Sauk আপোনাৰ হোম পেজটো www.spoken-tutorial.org লৈ সলনি কৰক আৰু এইটো চলাই যাওক তাৰ পিছত ব্ৰাউজাৰৰ হিষ্ট্ৰী ফাংচনটো ব্যৱহাৰ কৰি য়াহু ৱেবছাইটলৈ যাওক এই লিংকত উপলব্ধ হোৱা ভিডিঅটো চাওক ই স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ দিয়ে আপোনাৰ যদি ভাল বেণ্ডৱিডথ নাই তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ টীমে স্পোকেন টিউটোৰিয়েলছ ব্যৱহাৰ কৰি ৱৰ্কশ্বপ আয়োজন কৰে যোনে অনলাইন টেষ্টত উত্তীৰ্ণ হয় তেখেতলোকক সাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হয় অধিক জানিবৰ বাবে contact@spoken-tutorial.org লৈ লিখক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্ট হৈছে টক টু এ টিচাৰ প্ৰজেক্টৰ এটা অংশ ইয়াক national mission on education through I C T M H R D government of ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিশ্যনৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ spoken hyphen tutorial dot org slash nmict hyphen intro pabo. A party, Orun Patakodora Jugdan Kora Hose, IIT Bombay Pora Moimosmi Medhi, Etia Apunar Pora Bidailusu, Jugdanar Babe, Hanavat.